到了，帮我拿进去。大哥，你买的这是？啊呀！哈哈哈哈哈！这么厉害！哈哈哈哈哈！可以开电影了。嗯。把东西拿开。你在干嘛？我叫你把电门打开。你也开不到了。你没事，我有办法。 我这办法可以啊！你傻不拉的，我赔个新的给你。干啥不哎呦我的妈！你在干嘛？阿哥，你口气太大了，我去帮你保护关。阿哥，我马上好。 还那么大胆！哎，阿哥，其实我最近在玩左下角这个叫“我大掌柜”里面的建筑都是按照清明上河图来做的，文化气满满。而且在里面你还能开酒肆、当铺、医馆，每分钟都能挣几百万。我的拔火罐技术就是在里面学的。赚钱赚累了，你还能去庄园种种菜、钓钓鱼，放松一下。对了，我还学会了针灸，要不要你也来试一下？行吧，我拔下来。 这是谁进去啊？怎么走啊？没事，阿哥，你去推。 <laughs>